Amor, ¿te vas a comer el banano? ¿Cuál? ¿Este? pues, ¿Cuál más? Pues... no, pues es que está todo negrito y así no me gusta. me da no, cosita. No importa, no importa. Prefiero otro. Comete el banano. Ay, no, está todo negro, qué asco. Sí, claro, si fuera un pene negro sí se lo comía completo, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué le pasa, imbécil? Me alteré, me alteré, perdón. sí, claro. Perdón. Pues sí, me lo comería y con una gana, porque con usted, mijito, me estoy desaguantando hambre. ¿Qué te pasa? Perdón, me alteré. Ahí están las redes del imbécil este por si se les da la gana de suscribirse. Perdón, me alteré. Si les gustó el video, compartan, like a la página. ¿Ya? ¿Contento? Más tranquilo. Ay, no, pues hágalo usted, no me joda.